टोली भाई Mid, David. Mid, go. Carmen Poli pasa? Vamos a la Mas eu já estou tendo que ter que Good afternoon. 10 minutos. Thank you. Thank you. B parallel Padre Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Acabar, que la ver o que é. and it's doing what? I could have done it. You're going to be able to do it. Gracias. por el সহকারী માટે આપણે સૌ પેલા વજ્રાસનની સ્થિતિમાં બેસી જશું પદ્માસનથી પણ થાય लगता लगता धीमे धीमे ऊपर आ रही धीरे baby, episódio, mas não vou de manhã. Vedere che lei ha un po'